Ito, tingnan natin. ito yung ano, ito yung sekreto dito eh. Yan, yan. Siguro buksan natin ng ano. Tapos, pwede siguro, ligo na rin tayo dito sa loob. ito na, ito na yung bantay oh. Ayun. Ay. oh, <laughs> no, no, no, no. Ayun, meron daw. Hindi mo yan. Oh, meron naman pala. Ang dami palang tubig oh. Iyo. Lesson, lesson, takalamakin mo yan. Iyo, uy, uy, uy. Iyo mo yan. Ang ah. dami. Tropa, parang malungkot ka, tropa. Mga tropa eh. Problema, wala tayong tubig. Ha? Nawisan doon ang tubig. Bakit? Kanta tayo ng pestas. Kaya nga eh. Sa bahay natin. Hindi maganda yan ah. Eh, wala tubig daw. Wala mo naman ano, ano, kalagayan natin ngayon, no? Tingnan kaya natin. Bala ko sana tingnan yung balon eh. Tara, tingnan natin. Pero, tingnan muna natin kung wala. Lagot yan sa akin yung aris na yan. <laughs> susuntok. Gaganong mo yun. Alam, pinta natin. So, tara, tropa. So, dito natin malalaman kung may tubig o wala, no? Pag wala, yun, umalis. umalis. Tara. Kasi dati, nag-give tayo dito dati. Gano'ng naubusin tayo. Nabansak ako. Pabayaan na, no? Oo, pabayaan. Parang linis-linis eh. Ako ba? Ito, <laughs> tingnan natin. ito yung ano, ito yung sekreto dito eh. Kaya Ganyan. Bubuksan natin ng ano. Tapos, pwede siguro, ligo na rin tayo sa loob. <laughs> no, no, no, no. ito na, ito na yung bantay oh. <laughs> Himo, himo. Himo. Shuf, shuf. Ayun, meron daw. Shuf, ah, himo ya. Oo, meron naman pala. Ang dami pa ng tubig oh. Iyo. <laughs> Lesson, lesson ta kala mo mo. Iyo, mo, mo. Mo ya. Ang dami pa. At ang problema natin, sabi niya pala tubo ng tubig, ang dami pala video natin. Shuf, shuf. Tirta. Iyo. Shuf. Eh. Ang dami oh. هذا مجنون Sabi niya, wala kasi. Tara, balik na tayo. Na. So, tayo, tayo na marami na. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe niyo na yan ang ah, mga troops. Yan, ito yung tropa natin. Pakistani. Ayun. Ito yung tinulungan natin nung nakaraan. Thank you, Nawarame! <laughs> Yo, what's up mga traps? No, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe niyo na yan. Yan. Bulldog is Black! So yun mga katrop, salamat salamat ng marami no, sa patuloy na subscribe sa channel ko. Yan. Thank you, thank you ng marami. In 1, 2, 3! dito natin malalaman kung may tubig o wala no. Pag wala, yun, umalis. umalis.